Za każdym razem, kiedy robię film na temat linii kolejowej nr 7, prosicie mnie, abym faktycznie doleciał do Warszawy Wschodniej w moich przelotach od Warszawa Anin do Warszawa Wschodnia. I proszę bardzo, dziś taki macie. Zaczynamy! Warszawska Średnica 2050 Thank you.